Веќе 7 години соборци мои, со доблеста и знаменијата на Римската империја и со нашата верност и храброст, конечно ја поразивте Британија. Во тие покуди и војни, дали поради и храброста со која се борфе против непријателот, или поради издржливоста и напорите, ќе се осмелам да истакнам, речи се нешто неприродно. Ниту јас можам да бидам неразговарен од моите војници, ниту пак вие од вашиот водач. Конечно ги запознавме крајните граници на Британија, но не преку гласини раскажувања, туку затоа што поставивме логори и наше оружје. Со ова, јас ги надминав претходните наместници, а вие претходните војски. Британија е откриена и поразена. Додека чекоревте во бојниот ред, додека планините, реките и мучеришката ви истрпуваа, често ги слушав гласовите од најхрабрите од вас. Кога ќе ни се покаже непријателот? Кога ќе ги нападнеме? Еве ги, доаѓаат да изгонети од нивните прибежишта. Ки излезат на виделина волјата и храброста. На победниците се име на клонето, а на победниците ништо не има оди одрака. Колку што е убаво и славно, колку што е убаво и славно да се преминуваат толкави патишта, да се минуваат шуми и да се прегазуваат пусти ако се чекори на челот толку и на оние кои бегаат, денешните прилики ќе им станат опасни. Да, ние на вистина не ги познаваме толку добри овие предели. Го немаме и од храна. Но ги имаме нашите раце и оружјето. Значи имаме се што ни е потребно. Јас одам на суверив дека вртењето греб не представува добро ниту за војската, ниту за водачот. По-добро честна смрт, отколку срамен живот. А спасти славата, одат заедно. Нема да биде неславно да се загине на самиот крај на светот и природата. Да, стоја пред вас нови народи и непознати чети. А јас често ќе ве бодрев со примери од други војски. Но сега, прашајте си за вашата храброст, погледнете ги вашите очи. Еве ги истите оние кои минатата година нападнаа на препад една легија, но вие ги поразавте со викање. Па овие бегаат први од сите британци досега, затоа и преживеале. Додека планините и реките ви исцрпуваа, а најхрабрите животни ви се напрлаа, немокрите и плашливците бегаа од самиот звук на војниот ред. Сега корешно ги пронајдовте, но не затоа што ви се испречија, туку затоа што беа патени во изненада. Безислената состојба и обземеноста од ужасниот страв ги заковаре на ово место, каде што ќе постигнете убава и бележите победа. Ставете и крај на војните, заклучете 50 години во еден голем ден. Докажете им на државата дека војската никогаш не е причина за добрикување да на војните, нито пак истата е причина за востанието. Да Благодарам.